強制的に。 もうご飯はいいよ。おかわり。 たまに奥さんと休みの日でも行ってたりとかうんいいそれがあるじゃん小林あそうほらだからたっ今度教えたからそうだよいるいる一緒に乗ってた時にあの出てたんだっけ ニュース見たゃって、あ、本当だ。 Thank <laughs> you.